मोदी सरकार द्वारा तीन तलाक बिल को राज्यसभा से भी पारित कराने के बाद अब तीन तलाक देने पर पुलिस आरोपी को सीधे गिरफ्तार कर सकती है इसके साथ ही दोषी पति को तीन साल की सजा का भी प्रावधान है आइए जानते हैं इसमें क्या क्या होगा कानून में पति पत्नी पुलिस और कोर्ट की भूमिका पत्नी को मिलेगा गुजारा भत्ता पीड़िता या संबंधी की शिकायत माननी मजिस्ट्रेट की शर्तों के साथ सुलह संभव है पति से गुजारा भत्ता बच्चों को कस्टडी मिलेगी पुलिस शिकायत पर सीधे गिरफ्तारी कर सकती है महिला या रिश्तेदार की शिकायत पर पुलिस आरोपी को सीधा गिरफ्तार कर सकती है मजिस्ट्रेट कुछ शर्तों के साथ बेल दे सकते हैं पत्नी का पक्ष सुनने के